datang serangkai indah menghibur dalam cinta senandung larang berselimut duka pancarkan pesona cinta selimimu duka Pancarkan pesona cinta Untayan kata Terangkai indah Menghibur dalam cinta shepherd. larat berselingkuh duka Pancarkan pesona cintanya hari Tak seindah hati Leburkan rasa datang serangkai indah menghibur dalam cinta senandung larang berselimut duka pancarkan pesona cinta